नमस्कार दोस्तों मैं डीपी मेरा चैनल डीपी कॉमेडी है दोस्तों आज का वीडियो कोई टॉपिक रिलेटेड वीडियो नहीं है आज का वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है दोस्तों हम लोग चार फ्रेंड हैं जो इस मिलकर इस चैनल को चलाएंगे दोस्तों ये मेरा चैनल कॉमेडी वाला चैनल है जिस पर आपको बहुत से ज़्यादा हंसाने वाला अनेक प्रकार का कॉमेडी मिलेगा दोस्तों बता दें कि मेरा ये वीडियो आज का पहला वीडियो है जिसे मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूँ दोस्तों जीवन में व्यक्ति अकेला ही इस संसार में आता है हमको अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए दोस्तों हमें किसी कार्य को करते समय सोचना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा उस कार्य को अच्छी तरीके से करना चाहिए दोस्तों मैं हमारे जो चार सदस्य हैं इस चैनल का जो मिलकर हम इस चैनल को चलाएंगे मैं उनसे आपको परिचय करा दे रहा हूँ अनिल कुमार मेरा नाम राजू कुमार अभी हमारे दोस्त एक सामने नज़र नहीं आएंगे जो कि इस पर इस समय कैमरा कर रहे हैं दोस्तों हमारा चैनल डीपी कॉमेडी अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरा नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे भैया अरे हमारे चैनल फेसबुक माध्यम से देखा जाए शेयर करा